I don't know how to describe it. I don't know how to describe it. I don't know یعنی من نمیدونم how to چطور این کار رو انجام بدم describe توصیف کنم it اون رو I don't know how to describe it من نمیدانم چطور آن را توصیف کنم I don't know how to describe it I don't know how to describe it Please describe your ideal breakfast. Please describe your ideal breakfast. Please لطفاً describe توصیف کنید your مال شما ideal ideal یعنی ایدئال اون چیزی که خیلی ایدئال به نظر میرسه برای شما breakfast صبحانه Ideal breakfast یعنی صبحانه ایدئال Please describe your ideal breakfast لطفاً صبحانه ایدئال خود را توصیف کنید Please describe your ideal breakfast Please describe your ideal breakfast We guarantee this product for one year. We guarantee this product for one year. We guarantee ما گارانتی میکنیم زمانت میکنیم this product این محصول رو for one year به مدت یک سال We guarantee this product for one year ما این محصول رو به مدت یک سال گارانتی میکنیم و ما چه گارانتی میکنیم ما در انگلیسی مثل آب خوردن یادگیری شما رو گارانتی میکنیم زمانت میکنیم که قطعا شما یاد خواهید گرفت اگر اگر طبق روش هایی که بهتون میگیم تمرین کنید و از این کلاس بهره ببرید یعنی هر جمله رو و هر لغت رو که در این درس دارید یاد میگیرید برای رشد اعتماد به نفستون در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا حتما تکرار کنید و هنگام تکرار کردنشون با صدای رسا صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه کنید تا اگر اشتباهی دارید اونها رو بتونید پیدا کنید و رفع بکنید اگر این کار رو بکنید ما یادگیری شما رو گارانتی میکنیم و تضمین میکنیم We guarantee this product for one year ما این محصول را به مدت یک سال گارانتی می کنیم. We guarantee this product for one year. We guarantee this product for one year. The company put a new product on the market. The company put a new product on the market. the company اون شرکت اون شرکتی که مد نظرمونه put قرار داد put یعنی قرار دادن و فعل بیقاعده است یعنی حالش با گذشتش فرقی نداره یعنی put نوشته میشه a new product یک محصول جدید on the market در بازار در مارکت the company put a new product on the market شرکت یک محصول جدید را در بازار قرار داد. The company put a new product on the market. The company put a new product on the market. An apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. An apple یعنی یک سیب a day روزانه keeps نگه میداره the doctor دکتر رو away دور An apple a day keeps the doctor away. این یک ضرب المثله یعنی اگر میوه ها رو بخوریم اگه سیب بخوریم باعث میشه که دکترها از شما به دور باشن. امیدواریم که بلا و مریضی از شما به دور باشه. جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم در قسمت کامنت و تکرار می کنیم. An apple a day keeps the doctor away. روزی یک سیب خوردن دکترها را از شما دور می کند. An apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. Diet cures more than the doctor. Diet cures more than the doctor. دایت یعنی رژیم غذایی یعنی پرهیز بکنید از چیزایی که لازم نیست و ضرر داره برای بدنتون more than بیشتر از the doctor cure یعنی درمان کردن و در اینجا حالت سوم شخصش اومده برمیگرده به دایت دایت در اینجا فائل جمله است دایت cures یعنی رژیم یا رژیم غذایی درمان میکنه more than بیشتر از the doctor دکتره دایت cures more than the doctor رژیم غذایی بیش از دکتر درمان میکند دایت cures more than the doctor diet cures more than the doctor Flowers grow along the side of the wall. Flowers grow along the side of the wall. Flowers یعنی گلها grow رشد میکنن along همراه با the side طرف of the wall از دیوار along the side of the wall یعنی همراه با یا در جهت دیوار Flowers grow along the side of the wall گلها در سمت دیوار رشد می کنند. Flowers grow along the side of the wall. Flowers grow along the side of the wall. Bob hurt his head by running against a wall. Bob hurt his head by running against a wall. Bob یعنی فردی به نام باب. hurt فعل بیقایده است و در زمان گذشته به همون شکلی که هست بیان میشه. His head سرش by running با دویدن against مخالف یا مقابل a wall یک دیوار Bob hurt his head by running against a wall. باب با دویدن به سمت دیوار به سرش صدمه زد. Bob hurt his head by running against a wall. Bob hurt his head by running against a wall. The doctor is very patient with his patients. The doctor is very patient with his patients. The doctor یعنی دکتره is very patient بسیار صبوره with با his مال او patients بیماران در این جمله میبینید که دو تا patients داریم و یکیش به معنی صبور و یکی به معنی بیمار The doctor is very patient with his patients دکتر با بیمارانش بسیار صبور است. The doctor is very patient with his patients. The doctor is very patient with his patients. Nurse injected the patient with penicillin. Nurse injected the patient with penicillin. نرس پرستار injected injected گذشته inject یعنی تزریق کردن نرس injected پرستار inject کرد تزریق کرد the patient به اون بیماره with با پنسلین penicillin که میدونید یعنی پنسلین نرس injected the patient with penicillin پرستار تزریقی با پنسلین به بیمار انجام داد Nurse injected the patient with penicillin. Nurse injected the patient with penicillin. In all fairness, he has been a hard worker. In all fairness, he has been a hard worker. Fairness یعنی با حالت انصاف یا منصفانه in all fairness یعنی با کمال انصاف he has been او بوده است a hard worker یک کارگر تلاشگر یا کارگری که سخت کوش بوده in all fairness he has been a hard worker با کمال انصاف او کارگری سخت کوش بوده است in all fairness he has been a hard worker In all fairness, he has been a hard worker. Jack is a tireless worker. Jack is a tireless worker. Jack یعنی آقایی به نام جک is است a tireless tire یعنی خستگی و tireless یعنی خستگی ناپذیر worker کارگر ما هم امیدواریم که شما در مسیر یادگیری و مسیر آموزش تایرلس باشید و خستگی ناپذیر باشید در تمرینات شرکت کنید و این کلاس رو از دست ندید هر جمله و هر عبارت رو در قسمت کامنت برای رشد اعتماد به نفستون بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تکرار می کنیم Jack is a tireless worker جک کارگری خستگی ناپذیر است. Jack is a tireless worker. Jack is a tireless worker. No news is good news. No news is good news. No news یعنی بیخبری. News یعنی اخبار. No news یعنی هیچ خبری وقتی نباشه. Is است. Good news خبرهای خوبیه و وقتی که بیخبر باشیم از اخبار طبیعتا خودش یک خوشخبریه No news is good news بیخبری خوشخبری است No news is good news No news is good news Bad news travels fast Bad news travels fast. Bad news یعنی خبر بد travels سفر میکنه fast سریع. Bad news travels fast. خبر بعد سریع پخش میشه قطعا همینطوره و رسانه ها همیشه دامن میزنن به اخبار بد و منفی مراقب باشید که گوش هاتون و رایگان در اختیار رسانه ها قرار ندید که مخ شما رو شستشو بدن Bad news travels fast اخبار بد سری پخش می شود. Bad news travels fast. Bad news travels fast. We are having an oral test this week. We are having an oral test this week. We are having ما قرار داشته باشیم an oral test اورال یعنی شفاهی یا دهانی تست آزمون this week این هفته We are having an oral test this week. ما این هفته یک تست شفاهی داریم. We are having an oral test this week. We are having an oral test this week. Wealth is the test of a man's character. Wealth is the test of a man's character. Wealth یعنی ثروت. Test یعنی آزمون. Man's character یعنی شخصیت فرد یا شخصیت انسان. Wealth is the test of a man's character. ثروت آزمون شخصیت یک انسان است. Wealth is the test of a man's character. Wealth is the test of a man's character. The length of this movie is two hours. The length of this movie is two hours. The length یعنی طول یا مدت زمان this movie این فیلم two hours دو ساعت. The length of this movie is two hours. مدت زمان این فیلم دو ساعت است. The length of this movie is two hours. The length of this movie is two hours. We have both seen the movie. We have both seen the movie. We have seen یعنی ما دیده ایم both هر دو the movie اون فیلمه رو We have both seen the movie. ما هر دو فیلم را دیده ایم. We have both seen the movie. We have both seen the movie. Nothing is certain but death and taxes. Nothing is certain but death and taxes. Nothing یعنی هیچ چیزی is certain هیچ چیزی قطعی نیست but غیر از یا اما death مرگ and taxes و مالیات ها Nothing is certain but death and taxes هیچ چیز غیر از مرگ و مالیات قطعی نیست Nothing is certain but death and taxes Nothing is certain but death and taxes I am not certain about that. I'm not certain about that. I'm not certain. من قطعیت ندارم یا من قاطع نیستم مطمئن نیستم about that در مورد اون یا در مورد اون موضوعه اما ما به شما میگیم اگر میخواید سرتن باشید اگر میخواید قاطع باشید و مطمئن باشید از یادگیریتون راهش تمرینه و شرکت در این کلاس هر جمله و هر عبارتی که دارید یاد میگیرید رو در قسمت کامنت بنویسید برای رشد اعتماد به نفستون و با صدای رسا تکرار کنید برای تقویت و تمرین عضلات زبانی و دهانیتون جمله و عبارت با هم می نویسیم در قسمت کامنت و با صدای رسا تکرار می کنیم I'm not certain about that من در مورد آن مطمئن نیستم I'm not certain about that I'm not certain about that